konečně víme, jak velká se najít. Měli jsme fakt štěstí, když se na mého partiáka podařilo dát štěnice. štěnici. Mhm. A ještě víme, kde se schází a prodávají drogy. Kdybys to nějak podělal, tak musíš přijít pomoct. Může jich tam mít více a to se nezvládne. Neboj, naše základné od nich na blízku, koukej. Jo. My jsme tady Oni jsou tady. Již stačí říct a hned se uzavři. Fajn, máš nějaký plán? Hele, je to snadný, uděláš to takhle. byla radost s tebou obchodovat. Ale taky bych si rád něco koupil. Snad nikomu nepráskneš, ale mám tu krystalový pervitin jeden sáček za 30 tisíc korun. Hmm, skvělý boží za dobrou cenu. Skoro jak banány z jídlu, ne? To teda. Počkej, vytáhnu si cash. Jasně. Počkej, počkej, to je kamera. Ty seš fízlo. děláte? Tady můžete dělat spravedlnost. To si nemyslím. Tak ty se chceš prát? 你。 prdele! Ani hnou! Sami! Dělej! Taký doby a konečně ho máme. Bylo na čase. Proč jste to udělal? Zachraňuj tě. Ale vždyť jsme nepřátelé práce protidrogového agenta mi moc nevydělává. Potřebuju, jste zavil do biznesu. A co byste se máme chci mít společného? Víš, máš teďka dvě možnosti. Chci půjde sednout do pátku, anebo se zítra uvidíme u černýho čakovat v pět hodin. Máš na výběr, vybírej chytře a dobře. Já bych si teďka měl tady z toho místa zpětnout, no, ale kdyby mě náhodou chytli, tak je to špatný a s tebou taky, ale odcházím a říkám ti, jestli se s ovoců dostaneš, zítra u Černího čeká v 5 hodin. Jo, a zbav se toho těla.